Gəlmişəm Volkswagen Santa Monica'ya. Görürsünüz maşını park eləmişəm orada. E, o maşını verib bəlkə bu maşını götürdüm. Görüm qiymətlər uyğun gələcək yoxsa. Bu 2020 Volkswagen Golf-dur. E, öz maşınımı niyə satıram, nə edirəm, onu mən detallı sizə deyərəm sonra. İndi bir dənə bunun test drive eləyəcəm qiymətinə baxa, qiymətini görsədim mən sizə 24 min 24579 dollardır bu. Burada da ki, e, obüsü detalları görsədir. Maşının içinə baxaq. Əslində açıq görsə də, indi test drive eləyəcəm, onda da görsədərəm maşının üçün. Və ucuz qiymət versə, götürəcəm maşını. Hə, sadə maşındır. Gündəlik də benzin də az yandırar yəqin. Şəhər içi rahatdır var sürmək. Sunroof da var. Maşın içi belədir. İndi stop start var. Fırtına. CarPlay'dir. This is um and it's touch screen. Touch screen car. Okay. Yes. Çünkü arxada dəri salondur. İndicə də yoxlayaq görə bu nə işdir. Bu arxada oturdum. Məsələn, öz ə, e, stenkamı düzəltmişdim, əməlli başlı arxaya vermişdim. Çox dala verib sürürəm mən. Məsələn, arxada yenə də yer qalıb, məsafə var, yaxşıdır. Ə, e, əsas odur ki, e, sunroof var. Nə idi yadından çıxdı Azərbaycan dilində. Okay. Bunlar hamısı püstür, dərisi Bir so, Yes, it has the forward collision warning and an ominous uh, emergency braking with pedestrian. Okay. So it has the front assist. Front assist. Okay, yes. gotcha. Mm -hmm. And if you want to open the trunk. Okay, that's yes. mm -hmm. And you can remove this if you don't need it. You can remove it. And I can push the seat and you the... can push the seats too, yes. Okay. The seat goes down. Okay, bloğa bağlayandı böyle. Okay, that's good. Süper, ağladı. it. Do you have a different color? Um, I'm gonna check the white or yeah, black. Yeah, see what I have. Qəşən yaxşıdır. İndi gəlmişəm, içəridəyəm, qiymət çıxardacaq. Maşını sürdüm, test elədim. Mənim maşınımı apardılar yoxlamağa. İndi yoxlasınlar, görə ona nə qiymət verəcəklər. Ondan sonra da ə, baxacam. Ya burada maşını verib, təzə maşını götürəcəm, ya da maşını özüm satacam. Sonra gəlib maşını götürəcəm, ikisindən biri. Görək nə olur. Bir dənə də bu maşın var. Bunun qiyməti çox ucuzdur indi. Yaxşı ə, e, diskount eləyə bilirlər. Bu Jetta'dır. Bunu öyrəndim. Görə e, bəlkə buna da baxdıq. Qiyməti 21300-dür. Qiymət yaxşı olsa bəlkə də bunu götürərəm. Qalağın üstü. Bax, bu cür satılır. Okay. Bu cür satılır. Qəşən rəngi də var özü. Ləzzətli rəngi var. Amma qapısı bağlıdır deyəsən. Səni göstərmirəm. Amma bunu da bir test drive eləyəcəm. 2-4 motordur. Püstür, bu da yaxşıdır. 21 min yaxşıdır qiyməti bunun əslində. Şeydən ucuzdur bu. 21 min 300. Golfdən e, ucuzdur. Ondan sonra bunu almaq olardı. Burada da Volkswagen ikinci əl maşınlarını satırlar. Mənim maşınımı alsaydılar, burada satacaqdılar. Bu da dealershipin özüdür. Santa Monica'dadır bura. Yaxşı qiymət vermişdilər. Amma Hə, okey dostlar, hər şey istədiyim kimi getmədi. Maşını dəyişə bilmədim. Ə, əslində dəyişə bilərdim, amma mən sərf eləməyəcəydi, yəni belə saxladım. Niyə saxladım? Mən sizə deyəcəm. Mənim maşımın finance-dır. Yəni burada buy deyirlər, finance ə, liz götürməmişəm. Yəni maşının pulunu ödəyib axırda maşın mənə qalacaq. Bu finance budur. Amma lizdə necədir? 3 il sürürsən, 36 ay ondan sonra qaytarırsan maşını özünə, ya da ki, qaytarmaq istəmirsən, maşının qalan pulunu ödəyirsən, maşını saxlayırsan özünə. Bu belə işləyir. Mən finance götürmüşəm, məndə e, bu gündən sonra, yəni bu gün ödəsən maşının bütün pulun, 13696 dollar 65 sent verməliyəm. Bax, budur. Bunu bankdan çıxarmışam. Bunu verməliyəm, ödə, ödəyib qutarmalıyam. Bu maşına da bunlar verdilər 9500 dollar elə bil ə, e, burada ortada qalan pulu bunlar bağlayırlar banka, yəni 9500 dollar verirlər, üstündə özləri bağlayırlar, orada nə qədər qalır bilmirəm. Ə, e, bağlayırlar o öz ciblərindən elə bir Volkswagen verdiyi pulu gəlir mənim təzə aldığım maşının aylığının üstünə. Okay? O da mənə sərf eləmir. Ujey Orada hər 1000 dollara 30 dollar aylıq gəlir üstünə. Elə bir 4000 dollar verdilərsə, orada e, 60-120 dollar elə bil ki, mənim maşımın üstünə pul gələcək əlavə. Və burada mənə qiymət çıxartdı. Mən ikinci maşını test drive eləmədim. Çünki almırdım deyənə istəmədim ki, test drive elə vaxtımı sərf edeyim ona. Deməli, burada nədir? Uşaqlar, baxın, sizə göstərirəm. Maşın alanda Ümumiyyətlə belə sizə list verəcəklər. Gördüyünüz kimi. Burada yazılıb 0 ödənişlə nəqd olacaq, 1500 ödəsin nəqd olacaq, 2000 ödəsin nəqd olacaq. Üçün burada qiymətləri sizə göstərir və bu hansı maşın içində olan qiymətlər? E, hə, bu e, Golf. 2020 Volkswagen Golf üçün idi bu. 3.36 aylıq. Deməli 0 ödəniş, nə? 0 ödəniş nə? Yəni mən maşın üçün heç nə pul vermirəm. Drive off deyirlər burada. Drive off nədir? Bütün elə ki, ödənilən xərclər var ki, orada bəzi xərclər var ki, DMV xərcləri, yəni qayının xərcləri, nömrə, qeydiyyat, tax falan, onlar hamısı bir yerdə 1428 ödəyirəm. Sadəcə bunu ödəyirəm, maşını götürürəm. Və aylığı düşür 360 dollara. 36 aylıq. Maşın öz qiyməti 2.023.865 dollar. Endirimdən sonra. Baxın burada da görsədir. Hamısı maşın qiyməti, aylıq ödəniş. Bunlar hamısını burada görsədir. Bu golf üçün olan qiyməti idi. Buna uca x verdim. Bunun qiyməti heç mənə sərf eləmədi. Dedi, bunda çox qiymət oynaya bilmirəm. Şey yoxdur bunun üçün. Təklif gəlmir. Volkswagen təklif vermir bunun üçün offer deyirlər burada. Amma Get Dyson var idi. Mən çəkdimi dedim, bilmədim bu hansı maşındır. O Get Dymış. 2020 1.4 motor SE, yəni dəri salon, lük, e, stop start, e, CarPlay, e, sonra brake assistant, nə bilim, o left side assistant, onlar hamısı var. Deməli, 1343 dollar drive off dediyim kimi xərcləri ödəyirsən, 0 down payment 36 e, ay 290 dollar. Baxın. Sedan 4 qapı, dəri salon, lük panorama, hər şey. Maşın öz qiyməti də 21524 dollar. Bu 21 min, e, bu 3 mində elə bir ki endirim var burada. Öz qiyməti 24524 dollardır. 3 min endirim 21524 dollar eləyir. 1343 cibimdən ödəyirəm. Bu drive off deyirəm. Onu 2900 e, 290 da aylığı düşür. Bunları mən sizə niyə başa salıram? Amerikaya gəldin. Sən girsən e, dilərə. Maşın danışanda birbaşa maşını alıb nə qiymətlidir ona razılaşma. Qiyməti öldürmək lazımdır burada. Getcə, getcə. Məsələn, mən bu qiyməti dedim, dedim bu mənim üçün bahadır. Mən alsam da bu qiyməti ala bilməyəcəm səndən. Bu Sara İranlı idi. Dedi ki, şeydir. Gələrsən, mən sənə əgər 2020-nin maşınları qalarsa, mən sənə qiyməti aşağı salaram. Amma birinci bu maşını həll elə, ondan sonra gələrsən mən sənə qiymət verərəm. Mənim mən 250-nin aşağısında istəyirəm bunu. Dedi ki, narahat olma, onu eləyə bilərik. Amma bilim ki, sən gəlsən, alsan maşını. Mənə görürsə, uşaqlar 40 dollar, 40 dolları buradan salacaq qiyməti. Yəni, bunu deyirsə, deməli, eləyəcək. Mənim kredit skorumda normaldır. Məsələn, 700-dən yuxarıdır, 720-dir mənim kredit skorum. Və ə, lizi də götürəndə aylıq faiz 1 birdən aşağı, birdən biraz yuxarı. Bu belə olur faiz. İl e, il e, illik, illik faiz. Obşi qiymətə də illiyə belə düşür. Amma finance mən götürəndə 9 faizdən götürmüşüm, təsvir eləyin, 9 faiz. Onda mənim kredit skorum da az idi, təzə idi, 3 il bundan qabaq idi, birinci maşın idi, lease idi, finance idi. Yəni, e, bu maşın mənə necə olub, baha başa gəldi. Çox baha başa gəldi. Bu 365 dollar. Mən buna pul ödəyirəm 367 dollar deyəsən. Amma görürsünüz, təzə maşının 290 dollar. Cibimdən də sıfır ödəniş. Buna da sıfır ödəniş eləmişəm. Heç nə ödəməyib götürmüşəm, düzdür. Amma qiymət fərqinə baxanda ə, e, o təzədir, bu köhnədir, amma Paylam mən bunu satsam, elə başa düşürəm, mən cibimdən pul ödəyib bankı bağlamayam. Çünki bazar qiyməti 11 min, 12 mindir. Mənim isə qalıb 13000 nə qədər etdilər o işi? 13600. 13700 var. Elə 1700 cibimdən ödəyib bağlamalıyam. Əgər bunu 12000-ə sata bilsəm. İndi maksimum çalışacağam biraz yuxarı qiymətə satım. Belə alınmadı, böyük qismət ə, öz səhvimizdən də bunlar hamısı baş verir. Gələcəkdə belə səhvlər yəqin eləmərəm. Siz də deyirəm ki, uşaqlar, siz bu şey qoymayın. Sizə də bunları niyə baş salıram? Mən elədim səhvi, siz gəlib burada Amerikada birincidə eləməyin. Okay? Bacarırsınızsa köhnə maşını alın sürün. Mən düzdür 2 ildən çox köhnə maşın sürdüm. Mən bunu 3 ildə almışam da 2 il mən maşın köhnə olub. Prosta axırıncı maşını niyə satdım mən, niyə dəyişdim? Maşın üçün məndən xərc istəyirdi. Axırıncı 1000 dollar xərc qoydum ona. Sürdüm bir 6 ay, yenə gördüm xərci istəyir, ucuz satdım, çünki maşının öz qiyməti 2000 dollar idi. Mən onu elə bil ki, hər dəfə 1000 1000 qoyurdum. Hər dəfə 1500, 500, 1000 belə xərclər qoysaydım, ucu mənə baha başa yazaydı. Ona görə satdım onu, 2000-ə satdım və bu maşını aldım. Maşını almağıma peşman deyirəm. E, Şükür Allaha, mən yolda qoymayıb, mənim bütün işlərimi həll edirəm. Bu maşını özü görürsüz, hər yerə sürürəm. Toyota Camry 2000 16-cı ildir, SE modeldir. Amma vaxtı gəlib dəyişməyin. E, çünki bunun mileage da qalxır, mileage qalxdıqda bunun e, qiyməti də düşür və bu gün bazar qiymətindən yuxarı qiymət ödəyirəm. Bu da məni çox narahat eləyir. Və bir dənə də variant var. Mən bunu refinance eləyə bilirəm. Necə aparıram bunu banka. Mənim bugünkü kredit skorum və bugünkü e, maddi vəziyyətimə baxaraq bunu məndən bank elə bil ki, e, bank mənim əvəzimə pulu bağlayır və mənə aşağı faizlə 13 mini verir mənə. Aylığı ondan sonra düşə bilər mənim üçün 230-240 dollara. E, bəlkə mən onu elədim, bu maşını saxladım özüm üçün. İndi bilmirəm, indi e, baxacam vəziyyətə görəm, nə olur, nə olmur. İnşallah görək nə olacaq. Yəqin ki, video faydalı oldu uşaqlar. Bu da sizə maşının prosesi, maşın qiymətləri. Hə, alanda səndən nə istəyəcəklər, onu sizə deyim. Ona hazırlıqlı olun. Bankdakı puluvu ayda nə qədər qazanırsan, tutaq ki, ayda 500 dollar, 5000 qazanırsan ya 3000 qazanırsansa, desin ki, ayda 3000 qazanıram, evə verirəm 2000, 1000 dollar, sənə o maşını verməyəcəklər. Çünki görəcəklər ki, sən o pulu ödəyə bilmirsən, Amerika, Los Angeles, sən ə, e, yəni yaşayış durumuna görə ə, e, 3000 dollar yəni ham ürək kimi şey deyir ki, 3000 dollar. Yəni burada pul belə nə də başa-baş yaşayırsan 3000 dollarla burada. Gələ məsələn deyəsən ki, ə, e, tutaq ki, kartıva 5000, 6000 oturursa, soruşanda evə nəqdi pul versən, nə ki 1000 dollar verirəm. Yəni bu məsləhətdir. Deməyin, məsələn 2500, 3000 dollar verirəm. Çox deməyi tələsməyin burada az demək tələsin ki, ora görsün ki, okey, bu 1000 dollar verir, 6000 dollar qazanır, 5000 dollar bunun varında e, cibində. Bu maşın pulunu ödəyə biləcək. Və belə məntiqlə fikirləşin. Desə ki, 1000 dollar, nə ki, hə, mən 2 e, nəfər qalırıq. Lap ailəli də olsun, deyin ki, ə, hə, yoldaşım 1000 verir, mən də 1000 verirəm. Yəni ayrı-ayrıdır hesablarımız. Burada normaldır, qəbul edirlər bunu, okey? Bunun üçün narahat olmayın, sıxılmayın belə şeylər deməyə. Ondan sonra ə, e, iş yerini soruşacaqlar. Məndə elə bil ki, e, şirkət Depro videonu şirkət eləmişəm və yazdım ki, orada yəni qeyd etdim ki, yəni mənim şirkətim var, filmmakerəm. E, Vizit kartımı göstərdim, veb-saytı göstərdim, yəni e, müştərilərimi göstərdim. Bu öcə olaraq inam yaran, yarandı ki, da hə, bunun şirkəti var, bunun gəliri var, bu normal pul qazana verir. Heç şey istəmədilər, yəni aylıq giriş çıxışı heç göstərmədim. Amma normalda istəyəcəklər onu da, yəqin alanda. Okay, bunu ondan sonra buranın e, driver license olmalıdır. Olmasa da yenə maşın ala bilərsən, amma e, lizdə bilmirəm o şey. O söhbətlər gedir yoxsa, amma beləncə maşın ala bilərsən. Bakı driver license ilə həm də ki, burada 6 ay, 1 il, yəni polis tutan kimi sürə bilərsən. 6 ay qanunla sürə bilərsən bir ildə belə polis saxlamasa yenə də sürə bilərsən. Polis saxlayanda deyə bilərsən ki, hə, imtahana hazırlaşıram, verəcəm, e, driver license alacağam. Sənə heç sət deməyəcəm, məndə olub, bilirəm, başıma gəlib. Polis mənə bir ildən sonra saxlayıb. Dedi ki, bəs e, hanı sənin driver license-ın? E, mən etdim, hazırlaşmışam, vaxt götürmüşəm, e, gedib imtahanı verəcəm. Hə, dedi, okey, vaxtında dəyişməmsən, amma e, çalış, dəyiş. Yəni belə. Bunu da çox sual verirlər ki, Azərbaycan provasiyonu nə qədər sürmək olar? 6 ay, mən 1 il sürmüşəm. Qanunda 6 aydır, mən 1 il sürmüşəm. Okay? Yəni bunu da bilin. Sığorta tədriqatçısı sizə baha olacaq, amma sonradan qiyməti düşəcək və sığorta əraziyə görə qiyməti dəyişir. Məsələn, bu sığorta mövzusu biraz uzun mövzudur. İstəsiz bunu sonra danışaram sizə. Okay dostlar, sağ olun. Vaxtınızı çox almayın. Sizlə müəllim Rəya İsmailov, Kaliforniya Los Angeles şəhərindən. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.